Yes, e bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Catherine Sylvester na unasikiliza na kutazama Get Info ya Stein TV. Rapa wa kike kutoka nchini Marekani amekuwa mtu wa hivi punde kutoa maoni yake kuhusu video ambazo zinaenea ikimwonyesha kiongozi wa dini wa Budha akimtaka kijana mdogo kumnyonya ulimi wake. Kupitia ukurasa wa Twitter, Cardi B ameshtumu kitendo hicho akisema kwamba duniani kuna watu wengi wabaya ambao wanajivika joho la utakatifu ili kuendeleza maovu yao katika jamii, haswa kwa watoto wasiojua baya na zuri. Ulimwengu huu bwana umejaa mahasimu, wanawawinda wasio na hatia, wale ambao hawajui zaidi. Watoto wetu mahasimu wanaweza kuwa majirani zetu, walimu wetu wa shule, hata watu wenye pesa, mamlaka ya makanisa yetu. Zungumza na watoto wako mara kwa mara kuhusu mipaka na kile ambacho hawapaswi kuruhusu watu wawafanyie. Huyo ni Cardi B. Msanii huyu bwana alionekana kuchukia video hiyo ya Dalai Lama akimtaka kijana kumbusu na kisha kumnyonya ulimi wake. Aliwashauri wazazi kuwa umefika wakati wawe huru na watoto wao na kuwa kuwahusia kwamba hawafai kufanya baadhi ya mambo na watu wasiojua, pamoja pia kuto kuwaficha wazazi. Matukio yamekuwa mengi sana namna hii, sio Marekani tu, hata hapa nyumbani Tanzania, na inatisha kweli kweli. Na watu hawa bwana, wanaanzaga kuwafanyia watoto wakiwa wadogo. Imagine sasa mtu ameshakuwa mkubwa anakutana na vitu kama hivyo, lazima afanye mwendelezo na aendelee kuwaathiri wengine pia. Sasa Kadibia anaendelea kukemea vitendo hivyo, na sio mara moja. Huko Twitter anafanya mara zaidi zaidi, lakini hii ni kubwa zaidi ya yote ambayo huwa anayatetea. Yes, umetoka kusikiliza na kutazama Get Info ya saint TV, endelea kutufuatilia.